malaki itong napili mong resort, ha? Sabi ko sa'yo eh. Dito ba kayo kakasal? Ay, mga iho, ako ang masusunod. Ako mag-aasikaso ng lahat. Loreta! Oh. Ito nga yung magiging biyanan mo. Parang siya gusto magpakasal. Carmela, huwag ka nang pakasal, anak! Sina? Parang naman, ah! Ay, parang mo lahat siya yan, ha? Di pagluluto, alam niya, ha? Tumahimik ka dyan, alam! Ay, nako. May mga tao diyan trabaho ng trabaho. Napapabayaan ng asawa at ang magiging anak. Buti pa to si Tony eh. Laging maasahan, tsaka laging nandyan dyan. Pinagsasama mong malinis sa marumi. Tsaka hindi ganyan magtupi. Mama, please! Huwag mo siyang pakakainin ng french fries o hamburger. Basta balanced diet lang ibigay mo sa kanya. Hindi ako yaya!